تقاسيني الحياة وتصدني وأنا أجول باحثا عن قدري طموحي لما لا تجيب ندائي لن تنتهي مسيرتي سأباري لا للأحزان لا للآلام لا لن تنطفي نيران شهابا في سمائي سأحارب المصير